Bu дос көптен бері бір көйгөй пайда болды. Неген менен ертеменен тұрғаннайын жарым сатқа чейін көзім қараңғылап, еш нәрсе көрбей алады. Бұл неден дос? Сен жарым сат кечерек тұрып көрді. Же ертерек тұр жарым саат Сайра ерден шыққан дейді? Мен қақтан білейін аны. айқошына қандай жақсы солыңыз бары жақшы жүресіз бе амансыз ба тынчсыз бай, сүйінші беріңіз сүйінші ұлды олған тұрбайсыз, ұлды болдуңуз ай кошуна ұлды болсом мына мен болу атам туурабы а сага эмне жок тәйтақтан бері чуркап